Karşınızda James Uzay Teleskobu'nun çektiği ilk renkli fotoğraf. Bu fotoğraf aslında bize çok şey anlatıyor. Fotoğraftaki bu yüksek ışık saçınımları birer yıldız. Ancak daha az ışıklı olan her bir ışık noktası içerisinde milyarlarca yıldıza ev sahipliği yapan devasa galaksi kümeleri. Dünyadan 4.6 milyar ışık yıl uzaklıktaki SMAX 0723 galaksi kümesi bizden o kadar uzakta ki Güneş sistemimizin yaklaşık 4,5 milyar yıl yaşında olduğu düşünüldüğünde bu galaksinin aslında Güneş sistemi bile oluşmadan önceki halini gözlemliyoruz. Üstelik bu fotoğraf bizim gökyüzünün boş, karanlık dediğimiz kısımlarının fotoğrafı. Trilyonlarca yıldız ve bir o kadar gezegen sadece tek bir karede. Evren göründüğünden daha büyük ve gizemlerle dolu.